ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ವಿಷಯದ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಲ್ಯಾಬ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯಿರಿ ಇಂದು ಸೈಲ್ಯಾಬ್ನ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅವೆಂದರೆ ಇಫ್ ದೆನ್ ಎಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಷರತ್ತು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ n equals 42. If n equals equals 42, then this, the number is 42, n ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎನ್ಗೆ 42 ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಚಿಹ್ನೆಯು ತನ್ನ ಬಲ ಹಾಗೂ ಎಡ ನ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ನಲವತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬೂಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ನಂತರ ಕಾಮ ಚಿಹ್ನೆಯು ಐಚ್ಛಿಕ ಹಾಗೂ ಕೀವರ್ಡ್ ದೆನ್ ಕೂಡ ಐಚ್ಛಿಕ ಇವುಗಳ ಬದಲು ಕಾಮ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಕೀವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಎನ್ನುವುದು ಇಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಆದ ನಂತರ ಕೆಳಕಂಡ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ನಿಜವಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ನೋಡಿದೆವು ಆ ಷರತ್ತು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರಾವುದಾದರೂ ಷರತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವೋ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಆಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಜ ಮತ್ತು ಎಲ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಈ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹಲವು ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸೈಲಾಬ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಎಂಟರ್ ಓದುತ್ತೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಲವು ಕವಲುಗಳನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಕೀವರ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಅದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ನಾವು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎನ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯ ನೂರು ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷೀರು ನಲವತ್ತೆರಡು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂಟಿಸಿ ಎಂಟರ್ ಓದುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೈಲಾಬ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಕುರಿತು ಈ ಮೌಖಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿಯಿತು ಈ ಮೌಖಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು if elseif else statement ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದೆವು ಸೈಲಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ ಸೈಲಾಬ್ ಸಂಪರ್ಕ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಇದು ಐಸಿಟಿ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಟಾಕ್ ಟು ಟೀಚರ್ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ